Hello millet. Haydi bismillah. Şu dünyadaki sevilen kişi. Olmadı. Deneme çekimi. Deneme. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa. İnsanlar el ele tutuşsa, bir koysa, uzansa sonsuza. Sınırımı hiçbir zaman bitiremeyeceğim veya çok fazla çalışmam gerekiyor. Bilmiyorum.